vinheta. Isso. <laughs> começou assim, a turma começou a andar e abusar. Primeiro Nossa, Edu. Nossa, Edu. Clara. Você vai dar trabalho, hein? Vai desmontar a vida. Quem que deu isso pra você? É, é tipo esse, só que tá retomo, velho. Né? Ou esse. É, já tem vários agora. Ou baralhar pra você. Isso, isso. Tipo, eu vou embaralhar tudo e falar, só pode ligar o computador pra ficar tudo em ordem. gente solta lá dentro, só pra ele não sair voando por aí. É, ele manda. Põe na caixinha pra não... Eu não Ele voando. É Nossa, entrou, é um drone do homem você Vira um homem mesmo. Né? É o último. Uh, uh, uh. Vai. Ô, louco, cara. Ai, meu Deus. Nossa. É o Conan, cara. peruca. Será que ele é Vamos cortar o pescoço do tio? Não! Ô, oh, guerreiro, hein? Aperta o botão. Aí. Aí, ó. Ele vai descer se for por baixo. É, ele sobe. Aí você vai pular. Não, vai não. Ó, peguei. Peguei, ele parou. Você Virou, para. Isso. Aí você espera ele